Welcome to Minecraft 100 Days Dan hari ini aku hanya melakukan hal random Ya, yeah, random Semua kerana di sini aku tidak punya ide mau ngapain Dan kerana tidak ada kerjaan Jadi aku di sini membuat, membuat nether Dan juga lain-lain itu Biar progress 100 d nya enggak di overwork aja guys di hari ke-42 aku di sini mengajak temanku untuk menjelajah jauh tapi aku aku di sini kepikiran gimana kalau aku di sini explore tempat terdekat terlebih dahulu ya. Jadi aku di sini memutar balikkan bot untuk explore tempat terdekatku. Ya mana tahu ada yang special gitu kan jadi ya gua di sini putar balik itu. Di sini kawanku kekurangan jaringan internet dan ya aku ditinggal sendirian. Ya gua menunggunya lama jadi ya Ya loading orangnya Madu, gimana nih guys Jika kalian soal Kenapa hal di video ini random Semuanya random Ya aku juga enggak tahu sih Mau cari idenya dari mana Aku rasa ya episode kali ini bakalan jadi episode yang terpendek Karena ya semuanya random Dan kau enggak punya idea gitu Jadi ya Gue sini cari lava Mana tahu ada lava di sini Jadi sedikit spoiler lah Itu Uh, oh, akhirnya jadi juga ni ada portalnya dengan cara noob. Mohon maaf. <laughs> Progresku di sini lumayan meningkat dari buildingnya, resourcesnya dan juga otak gue yang meningkat satu persen dan gue masuk loading di video ini. Di sini aku memutuskan untuk mengumpul banyak quartz untuk video kedepannya. Kira-kira apa? Ya kalian bakal tahu nanti ya. guys aku di sini mau bikin base di Nether jadi gua hanya menggali dan memperluas saja hmm? untuk membuat base-nya di episode 6 aja ya kan kerana gua udah ada ide di sini Aku mau AFK bentar dan nunggu SP aja deh. Kayaknya gua nggak ada idea di sini jadi AFK aja. Oke, aku udah kembali. Dan ya, buat seperti biasa. Hmm, update dikit farmingnya bisa ya kan? Yuk, Canada yuk. Okay guys karena udah Emang gak ada kerjaan di sini Jadi ya karena udah Day 50-50 juga Jadi Aku harus Membuat penutupan Thank you so much for watching And see you guys in the episode episod selanjutnya aku mau bikin base ni ada guys. Eh, bye bye.